Salut à toi ami Wanderer Bah je suis de retour, ça y est, ça faisait très longtemps un petit vlog. Je suis aujourd'hui entre la lavande et les montagnes pour aller te rendre visite à Bouddha. Parce que quand tu parles de Japon, tu penses à Asie, quand tu penses à Asie, tu penses à bouddhisme, et quand tu penses à bouddhisme, bah tu penses à Bouddha, forcément. Les Daibutsu, qui sont les statues de Bouddha, qui sont très connues au Japon, il y en a deux, voire trois. Euh, il y a forcément celui de Kamakura, qui est le plus près de Tokyo, euh, qui est un Bouddha assis. Il y a un deuxième Bouddha assis, qui est le plus gros Bouddha assis du Japon et celui-ci est situe à Nara, à l'intérieur d'un temple. Alors je vous laisse imaginer la taille du temple. Je suis encore sur Hokkaido mais plus pour très longtemps. Je vais pas tarder à partir mais je voulais quand même avant de partir rendre hommage à ce Daibutsu parce que sa particularité c'est qu'il est construit à l'intérieur d'une colline. Alors ce qu'il faut savoir avec ce parc, c'est que oui, il y a le Bouddha, c'est un parc qui est dans les collines et qui est plutôt consacré à l'art. Du coup, effectivement, on est au Japon, il y a un Bouddha, mais à se demander si on n'est pas ailleurs, parce que juste derrière moi, il y a aussi ça. c'était une vidéo assez courte euh, j'avais juste envie de rendre ces lettres de noblesse à ce pauvre Bouddha qui vit dans l'ombre du Bouddha de Kamakura et du Bouddha de Nala. Comme d'habitude, on n'est connaît pas assez Hokkaido et je trouve ça assez intéressant de montrer qu'il y a quand même des choses assez sympas à voir sur cette île, malgré que la culture japonaise soit un petit peu moins présente que sur l'île principale ou même sur les îles du sud. Je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, mais Hokkaido, euh, ça a longtemps été une terre abandonnée du Japon, il y avait des, ce qu'ils appellent des anciens aborigènes. L'urbanisation euh, d'Hokkaido euh, n'a que un peu plus de 100 ou, 200 ans pas plus. Du coup, c'est des édifices assez récents, mais quand même assez intéressants et jolis. Euh, la combinaison euh, du Bouddha, de la lavande, de la montagne, de la nature, ça a quand même grave de la gueule. Voilà, j'avais simplement envie de te montrer des belles images et je voulais aussi te dire que je suis de retour, je repars sur la route, les vidéos ça repart, il y a des nouveaux projets, le petit pouce en l'air pour cette vidéo si tu l'apprécies tu peux cliquer juste là, comme d'habitude, pour t'abonner, les réseaux sociaux, tu partages tout ça. Moi, je te dis à la prochaine, matinée